Waterpokken aan de binnenkant van je arm, in je nek en over je hele gezicht. Overal zitten waterpokken. Maar hoe komt dat toch? Ik weet het niet. Nou, dat komt omdat dat ik met, met drinken heb geknoeid. Ja, dan moet je steeds aan krabben. Die jeuk is natuurlijk super irritant. Maar de schoolfoto gaat vandaag toch echt gemaakt worden. Is al vervelend, waterpokken. Dan moet je ook nog eens op de foto. Ja, dat wordt nu gewoon een pokkenfoto, denk ik. <laughs> <laughs> <laughs>